Assalamualaikum guys Kita lagi di rumah Makan pisang di abio Nah <laughs> kalau lesai makan pisang supaya sehat Kalau kita keluar-keluar Enak Ini sate Keluar ada apa? Ada virus corona kalau jangan keluar ya tadi sempet banget nggak teman-temannya pada sakit ya nah, deketin dulu ya ya ya iya. tapi ya. sebelum aku masuk sekolah tapi gurunya nggak punya PR mana ah, ada PR masih berapa sih ah rambutnya sekolahku ada kantinnya guys hmm. sekolahnya ada kantinnya oh ya guys jangan dulu, jangan dulu ya banyak ada buruk <laughs> ngantuk ngantuk dulu ya guys assalamualaikum guys